Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. Мы подготовили небольшой видеоапдейт испытаний камуфляжа Сурпат Саванна, но для начала немного истории. В 2008 году наша компания разработала и выпустила классический Сурпат, который и в наше время остается актуальным и востребованным. В 2015 году было принято решение о модернизации первой расцветки в две новые. Ими стали Сурпат Тайга и Сурпат Саванна. И сегодня мы более детально рассмотрим именно Сурпат Саванна. В рисунке применены 6 цветов, два из которых используются для создания объемного эффекта. На близком расстоянии видны мелкие элементы рисунка, а при удалении они сливаются в более крупные пятна, не теряя маскирующих свойств. Камуфляж сурпат саванна был разработан для южных ландшафтов. Цвета выбирались путем подбора основных цветов местности южных регионов нашей страны, Ближнего Востока и Средней Азии, с учетом преобладающих оттенков почвы, сухой травы, коры кустарников и деревьев, зеленой растительности, а также сухих сезонов лета и осени. Для теста мы выбрали пейзаж, в котором присутствует растительность, камни и снег. Для этого мы поехали в горы и забрались на высоту 2500 метров. На близкой дистанции вы видите подробный рисунок с объемным эффектом, который сливается с местностью. На средней дистанции рисунок камуфляжа сурпат саванна образует более крупные пятна, разбивающие фигуру человека. На дальней дистанции камуфляж сурпат саванна сливается в единый тон, который благодаря хорошо подобранным цветам камуфлирует человека на фоне почвы, травы и камней. Thank you. Как вы видите, сурпат саванна отлично маскирует и на фоне каменистой местности, и на фоне растительности. Цвета подобраны удачно, что делает его достаточно универсальным камуфляжем. Даже в движении человеческая фигура в камуфляже сурпат саванна становится плохо различимой на фоне местности. Мы сделали серию фотографий на травянистом склоне с разных дистанций, чтобы вы увидели, что камуфляж сурпат саванна отлично маскирует даже на однородном фоне короткой выгоревшей травы. Также камуфляж сурпат саванна рекомендуется использовать и в более северных широтах при подходящих условиях. Весь спектр формы и снаряжения в камуфляже Сурпат Саванна вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.